सबर किया भाई कन्या कन्या होगी पुत्र नहीं हुआ आगे फिर उन बहनों को उन कन्याओं को कितना कष्ट है जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है भाई है नहीं तो बात ही नहीं आया तो उस दिन बहन छक खूब रो ऐसे दूसरा चाचे तहुआ का कितना ही कुछ कर लो फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोवे वह बहन जिसका भाई को ना बता वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की वो भाई जो तो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन नाम लेने से पहले की बात है नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये क्योंकि हमें पता लग जाता है अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी अपने मायके रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगा रक्षा बांधूंगी अब रक्षाबंधन उसके बांधूंगी पहुंची भाई नहीं आया उसका सब आया उस दिन एक्सीडेंट हो गया दुर्घटना होगी टक्कर मार कर वो सारा परिवार अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता बहन की कहां से कर देगा जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ जान भी को नहीं तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का सरना गहो रंगोरी हो और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो पुणात्मा यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो है ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे बहुर बहुर ने आव ही फिर मुक्ता पद पावे ऐसे हरिजन संत हैं संगत नत की जय इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दी जय किसी भी संत का इतिहास देख लो उन्होंने सबसे पहले यही कहा है के लोग लाज मर्याद जगत की तिरण जो तोड़ बगावे जब कोई राम भगत गत पावे मीराबाई ने कहा था सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी यानी हम अपने उद्देश्य पर इतने दृढ़ होंगे तब हम परमेश्वर के निकट पहुंचाएंगे गरीबदास साहब जी कहते हैं कि इन पिछलों की जो रीति है ये तुरंत त्यागनी होगी हमारे लिए सबसे बड़ी बाधक ये है तो उनको हमें त्याग कर ही परमात्मा प्राप्ति